مولاي صل وسلم دائما الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعليكم السلام سلام لله رب العالمين Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat usia Allah sempurnakan kehidupan kita dengan nikmat sehat semoga semua dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mampu menjadikan diri kita untuk semakin dekat dengannya Sehingga segala macam bentuk perilaku kita, amal perbuatan kita, itu semuanya bermuara kepada ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga pertemuan kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu wasilah untuk kita menggapai ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah kenabiannya. Aturan terbaik yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh setiap orang yang bersedia dengan ikhlas melaksanakan dari apa yang menjadi aturan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh menjadi jaminan kebahagiaan dan kemuliaan bagi setiap orang yang melakukannya baik di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak Maka sebagai ungkapan terima kasih kita atas itu semua, semoga dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya dan dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. <clears throat> Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang salah satu wasiat yang sembilan yang harus dijalani oleh setiap salik oleh setiap orang yang menghendaki kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wasiat yang kesembilan dan di antara wasiat yang sembilan yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu yaitu tentang zuhud. Zuhud sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Hadratul Muhtaramin rahimakumullah dari pelajaran kita yang telah lalu ialah bagaimana kita mengalihkan rasa cinta kita kepada sesuatu menuju sesuatu yang lain. Yang di sini lebih didetailkan dengan ibarat melabuhkan kecintaan kita terhadap dunia kepada kecintaan kita kepada akhirat. Nah, pada malam hari ini hadratul muhtaramin rahimakumullah kita cuba melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan zuhud. Halaman 21 qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taqu aqala wazhad maka bersikap zuhudlah siapa yang diperintahkan kita semua para pembaca wazhad dan bersifat zuhudlah wadha faqdu ala qati qalbika bil malin dengan cara apa zuhud itu ialah za faqdu qati qalbika bil mal Menedi meniadakan meniadakan hubungan antara hati dengan harta ya jadi zuhud itu ialah menghilangkan keterikatan antara hati dengan harta. La faqdun lahu. Ya. Zuhud itu bukan berarti engkau tidak memiliki harta. Taku akala, maka jadilah kalian manusia yang berakal. Jadilah kalian manusia yang cerdas, yang pintar. Nabi maknanya hadratan muhtaramin rahimakumullah dijelaskan pada bait berikutnya yakni Inna zahidta fid dunya takun a'qalan nas. Jikalau engkau sungguh ingin zuhud terhadap dunia, maka jadilah kalian manusia yang berakal. Ya. Diperintahkan kita kalau mau zuhud terhadap dunia, maka pertama kita itu harus mempergunakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang berupa akal. Ya. Jadi zut itu bukan berarti pasrah. Nah, sekarang kita diajarkan apa yang dimaksudkan kita di sini diperintahkan untuk menjadi manusia yang berakal. Wazuhdun huwa sesungguhnya zuhud itu ialah faqad alaqah al-qalbi bil menghilangkan hubungan antara hati dengan harta Walaysa faqadal mali Zud itu bukan berarti tidak memiliki harta. Tiang ulangi agar faham semuanya. Yang dimaksudkan dengan zuhud itu ialah menghilangkan hubungan hati dengan harta. Bukan berarti tidak memiliki harta. Artinya Nabi Hadratan Muhtaramin Rahimakumullah Seorang yang zuhud itu bukan berarti harus hidup dalam kemiskinan. Zuhud itu bukan berarti harus hidup dalam kekurangan harta. Ya. Jangan disangkakan bahwa zuhud itu menghilangkan segala macam bentuk kebutuhan kita atau ketergantungan kita terhadap dunia. Salah itu. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan zuhud di sini itu ialah kita memiliki harta tetapi Hati kita tidak terpaut dengan harta tersebut. Cinta kita tidak berlabuh kepada harta tersebut. Tidak sungguh kita mencintai kehidupan dunia tersebut. Tidak apa-apa kita punya harta banyak. Logu dende angenang lalu iya. Itu maksudnya. Ya. Tidak apa-apa kita memiliki harta tetapi jangan taruh harta itu di hati kita. Itu maksud lekan zu, zuhud. Maka orang miskin itu belum tentu zuhud dan orang kaya belum tentu dikatakan serakah. Ya. Orang kaya itu belum tentu serakah. Dan orang yang hidupnya miskin itu belum tentu zuhud. Karena zuhud itu sungguh definisinya dia tidak bangga terhadap nikmat ya, terhadap dunia, terhadap harta, tetapi dia juga tidak bersedih ketika tidak memiliki dunia atau tidak memiliki harta. Sampai dari paham? Paham gih? Nah, jadi yang ulangi ya. Nabi makna zut itu menghilangkan kecintaan atau keterkaitan antara hati dengan har harta. Jadi lamun arak masih ya antara dengan ya ngangenang sesuatu yang bersifat keduniaan meskipun dia hidup dalam kesusahan atau dalam kekurangan masih belum bisa dikatakan zuhud. Ada sebuah cerita yang semoga ini membantu memberikan kita pemahaman tentang makna zuhud. Ada seorang wali. Ya. Beliau itu mendapatkan julukan wali kendi. Tak ada kendi? Kendi, kendi. Kendi. Apa kendi? Ceceret, aran kendi. Si lengudu, tem, yang terbuat ya kan tanak tanak liat ino no. Ino aran kendi ino julukan ya. Ada seorang waliullah yang bernama Wali Kendi, julukannya Wali Kendi. Ya. Kumbena pun aran Wali Kendi karena dia dapat berpisah kence ceceret ino. Ya duang petana ya koduna udu lamun udu petana kendina ya itu digunakan untuk berudu dan digunakan untuk menaruh air minumnya. Jadi ya, sini berpisah kan ini apa aranin aran wali kendi. Ya. Nah, sebelum menjadi wali ya, Syekh yang bernama Wali Kendi ini itu berguru ya. Gurunya itu namanya Syekh Sulaiman yang beliau juga seorang wali. Nah, wali kendi ini sebelum menjadi wali ya, boleh itu adalah murid yang taat. Murid yang selalu nurut menghormati gurunya. Ya. Dan dia termasuk di antara murid yang paling disayangi oleh gurunya, Wali Sulaiman ini. Nah, singkat cerita, ya, selesailah tahap belajarnya, tahap menuntut ilmunya yang namanya Wali Kendi ini. Sehingga dia pulang ke kampung halamannya. Di sana dia mengajarkan ilmu yang telah dapatkan. Dan dia mendapatkan murid yang sama juga taatnya seperti ketaatan dia kepada gurunya. Nah, jadi sopok cerita ya, wali kendi ini bercerita kepada muridnya bahwa dulu aku memiliki seorang guru begini begini begini begini. Dia bertempat di sini di sini di negeri syams itu digambarkan ya. Nah, sehingga wali kendi ini memerintahkan kepada muridnya untuk menimba ilmu kepada gurunya. Guru wali kendi atau wali Sulaiman itu. Diberitahukan tempatnya, ya maka berangkatlah. Berangkatlah, apa namanya, murid uh, wali kendi ini. Kan wali kendi ini beliau itu terkenal dengan kehidupannya yang miskin. Ya dere wali kandine. Ya. Sang mara guru-guru ngaji sina ke wahano ke darap pemeta no. Ya. Jadi miskin saran wali kandine. Dia nak berdua apa-apa kecuali ceceret ino. Berdua ya balik lagu cengi tinggal di gubuk tua gitu. Yang namanya wali kendi ini. Nah ketika murid wali kendi ini mencari gurunya wali kendi. Tibalah dia di suatu alamat yang di, yang diberitahukan oleh wali kendi ini. Sampai lek tono cengang muridnya wali kendi ini. Ya. Dilihat rumah seperti istana yang luas yang dipenuhi dengan pengawal yang dipenuhi dengan pengawal dia belum yakin masa ya ini guru gurunya si gurungku karena yang ada pada penglihatannya, wali kendi ini orang yang kehidupannya jauh lekan ya yang namanya makmur. Ya. Balena cengi, tinggal di gubuk tua, hartanya ceceret doang. Ya. Sehingga dia masih belum belum yakin kalau ini adalah tempat gurunya wali kendi. Jangan-jangan guru saya salah memberikan saya alamat, dia bilang. Tetapi tetap beliau masuk, ya, ketemu sama pengawal, betulkah ini uh, tempat tinggalnya uh, Wali Sulaiman atau Syekh Sulaiman? Betul kata pengawal, dihantarlah dia ke dalam. Semakin masuk ke rumah itu, yang itu semakin tidak percaya dia. Masa ya ini gurunya si gurungku? Dilihat sofa-sofa, bangku-bangku yang terbuat dari emas. Meja nak emas tidak mungkin ini dia guru saya nggak mungkin ya sampai betul-betul seorang murid tersebut berjumpa dengan Syekh Sulaiman itu wali Sulaiman itu ya ketika berjumpa dengan wali Sulaiman Syekh Sulaiman itu mengatakan benarkah engkau murid dari muridku ya wali kendi begitu kan Betul. Ah. Sampaikan salamku kepada gurumu, ya. Hendaklah dia lebih zuhud lagi terhadap dunia. Suruhna malak muridnya siaran guru uh, Syekh Kandi ini, wali Kandi itu untuk lebih menambah zuhudnya. Ya. Bertanya-tanya dalam kepalanya sambil perjalanan pulang menuju gurunya. Ya Allah, apalagi disuruh zuhud guru saya? Kehidupannya sudah seperti itu. Seakan-akan tidak ada kehidupan mewah di dunia ini untuk dirinya. Apa kan malak suruh ia lebih zuhud? Apa kurangnya lekan zuhud nah gurungku ini? Itu yang terus terlintas di dalam benak seorang murid ini. Akhirnya apa? Ketika sang murid berjumpa dengan Wali Kendi ya. Wali Kendi bertanya, "Apa yang engkau dapatkan dari guruku? Mohon maaf ya Syekh kan ya. Gurumu Wali Sulaiman menyampaikan satu pesan, menitipkan satu pesan kepadamu dariku. Apa pesan itu? Tidak sabaran. Wali Kendi ini apa namanya? Ingin mendengar apa pesan dari gurunya ya dengan berat hati sang murid mengatakan engkau diperintahkan untuk lebih zuhud lagi terhadap dunia. Seketika itu menangis terus wali kendi ini. Menangis wali kendi itu. Ya. Menangis wali kendi itu mengambil kendinya dan dilemparkan ceret sehingga sekik-sekik nino. Ya. Dia katakan kepada muridnya, "Betul wahai muridku. Guruku yang bernama Syekh Sulaiman itu rumahnya memang mewah Pengawalnya memang mewah, eh memang banyak. Perabotan rumahnya banyak yang terbuat dari emas. Tapi ketahuilah wahai muridku, sesungguhnya semua itu tidak ada yang sampai kepada hatinya. Karena hatinya telah dipenuhi oleh Allah. Sementara aku, kehidupan seperti ini hanya memiliki sebuah kendi, tetapi ketika wudhu aku masih saja mencari kendiku. Ketika aku ingin minum masih saja aku mencari kendiku. Seolah-olah aku takut akan kehilangan sebuah kendi ini. Dilempar kendi. Nah. Ini ya hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Dari kisah ini semoga mampu menambah pemahaman kita terhadap makna zuhud. Jadi siaran zuhud itu tidak apa-apa. Silahkan harta ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin titip kepada kita, silahkan dipegang harta itu. Punya mobil mewah, silahkan. Ya, punya harta melimpah, silahkan. Tetapi jangan sekali-kali harta itu membuat kita lalai dari mengingat Allah. Apalagi jikalau harta itu mengalahkan cinta kita kepada Allah. Ini dia hadratan muhtarabin rahimakumullah. Jadi ketika orang yang sudah terpenuhi hatinya dengan Allah, dia tidak akan bersedih ketika diambil sebagian hartanya oleh Allah. Nggak akan bersedih dan nggak akan berpengaruh. Lecet mobilnya, dia tidak akan pusing. Ya, hilang handphonenya, dia tidak akan menangis. Ditinggal nikah sama pacarnya, dia tidak akan stres. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi oleh oleh Allah. Maka dikatakan di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah fala ta'zunna. maka jangan pernah mengira anna nabiy Allah Sulaiman alaihi alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam lam yakun zahidan fid dunya maka jangan pernah menyangka bahawa nabi Allah Sulaiman dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak zuhud terhadap dunia Coba bagaimana kemewahan kehidupan Nabi Allah Sulaiman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya istana yang beliau punya, bukan hanya kendaraan mewah yang beliau punya, bukan hanya memperistri ratu cantik yang beliau miliki, bahkan lebih daripada itu yang tidak Allah Subhanahu wa taala kasih kepada manusia biasanya. Nabi Allah Sulaiman mampu merintahkan jin. Nabi Allah Sulaiman mampu berbicara dengan binatang, hewan dan mampu memerintahkan itu semua. Ya, apa yang kurang dari Nabi Allah Sulaiman? Lalu kita mengatakan Nabi Allah Sulaiman itu orangnya tidak zuhud. Oh, beliau itu nabi. Ya. Beliau itu nabi. Nah, tetapi semua harta itu, semua kelebihan, semua kekayaan itu tidak pernah ditaruh dalam hatinya oleh Nabi Allah Sulaiman. Artinya apa? Semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengalahkan posisi Allah di dalam hatinya. Bal huwa akan tetapi hadratul muhtaramin rahimakumullah ya Nabi Allah Sulaiman dan nabi-nabi kita yang lainnya dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal huwa azhaduz zahidin ya Beliau beliau itu azhadul zahidin. Azhad itu orang yang paling zuhud di antara orang-orang yang zu, zuhud. Kalau ada wali yang terkenal dengan kezuhudannya, maka para nabi itulah yang paling zuhud di antara wali-wali yang zuhud itu. Nabi Sulaiman lah yang paling zuhud di antara para wali-wali yang punya kezuhudan-kezuhudan itu. Ya. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi ini akan merubah pola pikir kita atau anggapan kita terhadap makna zuhud. Lalu jangan ketika kita belajar tentang zuhud terus males meta meta nafkah sementara anak istri kita adalah kewajiban kita untuk kita nafkahi. Dia Detemele berdua motor. Padahal anak istri kita butuh akan itu. Ya. Ini dia. Ante dendek tersalah memaknai siaran sifat zuhud. إذ كان يأكل الخبز الشعير ويطعم الخلق الذي أطعمه Nabi Allah Sulaiman itu kenapa dikatakan azhadu zahidin ya orang yang terzuhud di antara orang-orang yang zuhud kenapa karena beliau itu ketika makan roti yang terbuat dari gandum Wayat imul khalq dia mampu berbagi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Jadi munta masing kita makanan te ngakan fitza umpamanya. Ada orang kita lihat di depan kita teri elorna kita pizza te, Lamun teu abot bagi pizza ino atau bahkan memberikan semuanya masih ada rasa kangen kita, masih ada rasa talon atente, masih ada tuna angte lekan makanan ketika kita berikan kepada orang, berarti kita masih jauh dari makna zu, zuhud. Berdua kepeng sepuluh ribu, arak dengan nyendeng-nyendeng, berat idap tenyugulang dua ribu. Nah ku sade dua yu karang bolu yu kepengku dia ku mau beli pulsa ku dua SMS cewekku. Ah. Berarti masih jauh dari mana? Mana zuhud. Masih jauh. Ya. Ini hadrat al-muhtaramin rahimakumullah. Maka ketika kita mampu berbagi dalam keadaan kita membutuhkan hal tersebut, inilah baru kita bisa dikatakan sebagai orang yang yang zuhud. Ya. وهذا من أعظم الزهد قال السيد قال السيد الطائفة الجنيد رضي الله عنه berkata Syekh Junaid mungkin kalau nama seorang wali yang bernama Syekh Junaid nggak asing ya di telinga pelungguh ya seperti Hasan Al Basri, Syekh Junaid, ya itu nggak asing kayaknya ya tokoh-tokoh sufi ini. <clears throat> ya. Menurut Syekh Junet radhiyallahu taala anhu ya menurut beliau az-zuhd zuhd itu adalah khulwul aidi min al amlaq wal qulub minat tatab minat tatabbu'i ya jadi menurut Syekh Junet, zuhd itu ialah apa mengosongkan Tangan ini dari rasa memiliki. Menghilangkan rasa memiliki lekan iman te. Ya. Bruna gan bait HP teh sedangkan, "Yo yo kami bait HP aku. Allah aku beli mahal aja nih." Lamun te masih merasa ya tangan ini masih memiliki sesuatu maka belum kita dikatakan zuhud. Menurut Syekh Junaid. Ya. Kami kenal aku oh, penino. Ah, ketika kita masih menganggap sesuatu itu menjadi milik kita, maka belum kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zuhud. Ya. Wal qulub minatattabbu' ya. Dan dan hati dari rasa mengikuti. Artinya apa hadratan muhtaramin rahimakumullah? Lamun masih arak taangenang lekan atente. Ya. Kalau masih tangan kita merasa memiliki, maka masih belum kita dikatakan sebagai orang yang zuhud. Maka hilangkan rasa memiliki dari hat dari tangan kita, dari semua titipan Allah ini dan hilangkan perasaan memiliki dari hati kita ya akan semua pemberian pemberian Allah. Sehingga lamun dengan siwah ngene ongkuna ngatur dia tidak akan berbangga-bangga dengan titipan Allah dan dia tidak akan bersedih ketika diambil titipan itu oleh oleh Allah. Ini menurut Syekh Junaid makna daripada zuhud ya lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah wa qala aidan dan dikatakan pula az-zuhud yang dimaksudkan az-zuhud itu ialah apa istisgharud dunya wa mahwu athariha minal qalbi ya zuhud itu apa istisgharud dunya menganggap kecil ini dunia wa mahu athariha minal qalb dan menghapus ya segala macam bentuk dasar-dasar kecintaan terhadap dunia itu dari hati dari hati kita menghapus segala macam bentuk bekas-bekas bercik-bercik dunia itu dari hati hati kita ini endah menurut sebagian ulama tentang makna zuhud. Ya. Wa qala Abu Sulaiman datang Abu Sulaiman Ad-Darani yang mendefinisikan bahawa zuhud itu ialah apa? Az-zuhdu indana zuhud menurut kami itu ialah tarku meninggalkan kulli syai'in segala sesuatu yashghiluka 'anillahi ta'ala meninggalkan segala sesuatu yang membuatmu sibuk dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita masih gemar melakukan sesuatu yang membuat kita lupa dari Allah, maka belum kita dikatakan zuhud. Kumpul-kumpul kencebatur, lalai itu untuk ingat Allah, dek teman aran zuhud ya bermain kita melampaui batas sampai kita lupa akan Allah dan man dikatakan suhud ya maka melakukan segala sesuatu yang berpotensi menghilangkan Allah dari hati kita maka itulah yang baru dikatakan zuhud ya menghilangkan segala sesuatu yang berpotensi menghilangkan Allah dari hati kita itu dimaknakan dengan dengan zuhud Sila. Terlanjutan sekarang sedikit deh. Antena selesai pembahasan tentang makna zuhud. Hadratan muhtaramin rahimani wa rahimakumullah tadi kita telah mengetahui makna zuhud ya menurut Syekh Junaid tadi juga kita sudah mengetahui tentang makna zuhud menurut Abu Sulaiman Ad-Darani nah sekarang menurut Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama tokoh sufi juga Beliau memaknakan maksud itu Nabi Az-zuhdu fid dunya qasrul amal Yang disebut dengan zuhud dunia itu ialah Qasrul amal Pendek angan-angan Artinya dia belo lalu kemelek lekah lah Ya Dia belo lalu kemelek Bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita boleh ya lagu dendek nepano lalu angen te ya jemaah harus kubudwe sekeni ni jemaah malak ni lamun kuah budwe honda kubudwe harley ah kuah budwe harley kubudwe motor Wah berdua motor harus berdua pesawat. ya pelo nah lamun kuah berdua pesawat insyaallah penuh cewek kita aku lamun kuah berdua cewek sekik ku berombok malak karang sekik ya atina penuh cewekku nah ini juga seperti itu panjang angan-angan akhirnya apa dirinya disibukkan dengan keinginannya itu sehingga membuat dia lalai dari mengingat Allah ya ini dia jila muna arah dengan tetejak kan nunjuk ini nunjuk inu nunjuk ini nunjuk inu padahal kebutuhan enggak sekedi bruna penganten baru ne pirang enggak pira enggak dua karena penganten ya ne pinggan pira sang dua untuk kelak siakna seke untuk ya lantokna seke lalu ketika na datang tejak tejakna pak. mall sudah pun tunjuk kena no solution no solution no solution ya nah inan si penuh kemelek ni ini berarti dia belum bisa masuk ke definisi zuhud akhirnya apa lamun belak pirangna sedih ya pokoknya PT yang ganti na ilah eh, ku mieta puna kendita kejarang dan jual sing ini ongkuna oi pokoknya kah ini dia banyak keinginan ya ini membuat orang lari dari mengingat mengingat Allah dan yang terakhir wasuilal imam ali karramallahu wajha imam ali sayyidina ali karramallahu wajha ditanya ya ani zuhud tentang zuhud ditanya tentang zuhud faqala lalu beliau menjawab Zuhud itu ialah ini menurut definisi Sayyidina Ali karamallahu wajha menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa menurut beliau makna zuhud itu? Allatubali min akli dunia. Ya. Baru engkau itu dikatakan zuhud ketika engkau mampu untuk tidak peduli terhadap segala macam bentuk makanan dunia. Kan yang paling ringan si tema le otak ini napi, masalah perut ya kan? Lamunuh aman Lombok Tengah, aman Selapuan. Kan inu, paling ringan inu, sineman dengan nele motor, sineman dengan nele tipi tian pertama. Ya. Maka Imam Ali mengatakan Zuhud itu ialah alla tubali min akli dunia. Ketika engkau mampu tidak peduli terhadap segala macam bentuk makanan dunia. Min mukmin baik itu makanan yang dikonsumsi oleh orang mukmin atau kafir atau makanan yang dikonsumsi oleh orang kafir. Ya. Ini dia. Jadi lamun temesi nyerep-nyerep kita dengan mm, abang coba kita tetangga teh di bilang jelo nih jangan rarit ide jaka terong-terong diri ya jelo ini terong bareh terong jamak terong suwe-suwe lemes itu si ide ini nah <laughs> lamun masih nyerep-nyerep jangan dengan makanan dengan masih jauh lekan ya sifat zuhud menurut Imam Ali atau Sayyidina Ali. Ya. Apalagi lamun ah- lamun tuah ngandangin nih biasa dengan kan aras atas apa rana? Ah, dulang nih. Ya, arak manok nih dia tu arak pengkalap nih, kencet teluk manok nih lengkap dia tu, kencet impan manok nih arak dia tu, Ya. Sementara yang kita kita apa baju. pirang sekian tahu masih nyerap nyerap nujak nana dengan eh mere atas apa sanganan itu aja ai umbeung pun semangat nana ah lamun teu masih nyerap nyerap kakenan dengan ketika kita masih peduli terhadap urusan perut ya maka masih jauh aran akan sifat sifat zuhud. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah terkait makna lekan sifat zuhud jadinya ante dende tersalah faham tentang makna zuhud jadi sekali lagi yang tegaskan zuhud bukan berarti kita harus hidup miskin tidak zuhud bukan berarti kita harus tidak memiliki apa-apa salah zuhud itu baik kita memiliki sesuatu atau kita tidak memiliki sesuatu itu tidak masalah. Mengapa? Karena seseorang yang sudah ada sifat zuhud di dalam dirinya, hatinya hanya dipenuhi dengan Allah. Ya, maka sebanyak apapun harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka semua itu hanya sebatas penglihatan saja namun tidak sampai kepada kecintaannya di dalam hatinya sehingga semua itu mengalahkan dari cintanya kepada kepada Allah. Deh. Nah, jadi perlu memang belajar belajar ya. Yang pok dengan si jari wali ini hanya manusia-manusia pilihan. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siaran wali-wali Allah itu la khaufun alaihim dan wah takut. Takut kekurangan harta, takut kehilangan orang yang dicintainya, takut ini, takut tidak pernah takut. Walahum yahzanun dan tidak pernah bersedih. Seberat apapun ujian yang diberikan kepada dirinya tetap tidak menyurutkan Allah di dalam hatinya, tidak menyurutkan ibadahnya kepada Allah. Ini orang-orang zuhud yang digambarkan. Ini wali-wali Allah yang digambarkan di dalam di dalam Al-Qur'an. Sampai ketika orang itu telah memiliki atau telah menduduki ya singgasana kewalian itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan man adzan waliyan fid dunya Barang siapa yang berani menyakiti wali-waliku di dunia, faqad adzantu bil harbi. Niscaya aku telah tabuhkan genderang perang dengannya. Ya. Jadi si kencana kencanagan perang itu saya Allah, Allah yang menantang dia. Menantang siapa? Orang-orang yang berani menyakiti para wali-walinya. Inilah posisi seorang wali di mata di mata Allah. Yang pokoknya tidak main-main orang itu ketika telah memiliki derajat kewalian. Dia tekanggo nyakitin wali, dia tekanggo pokoknya menghinakan seorang wali itu. Kenapa? Karena dia itu sudah termasuk di antara manusia-manusia pilihan yang telah mendapatkan kasih sayangnya Allah. Berat. Tetapi kalau sudah mendapatinya, ni nikmat. Seperti itu. Deh, 行了。